was für mei vergangen und i hob mei gitarre verkauft für a farkotten zu zu din zu din obd i hab ned braucht ned braucht obd i hab di der Herbst ist kommen und mein Bett ist leer und was er neu verkauft ist, es find's nimmer, nimmer mehr, es find's nimmer mehr. Und der Käuter wie diese lange Zeit und der Weg ist finster, aber nimmer weit, ja weit.